bonjour, bien merci vous Oui, ça va aller bien, mais ça plus cher. Alors, on va avec. Ah, oui, alors donc euh, vous avez décidé je suis à et comme un pour l'événement, la course qui arrive à couba. Voilà. Donc alors, euh, vous avez euh, quelqu'un Ah non, spécialement. Sí 대매� açıl jiga, eu j Meteeeeee Ben, l'tafi Makova .. ou lake m pou fòp worn pretenye Hiyema Jwe pou kwa se prou k rarely jaspèn kwen a bola ch medi Ouukan ton dost? Euh, les, montées. Ils sont un petit peu vieux. Mais dans l'ensemble, comme ça, ce sont des professionnels en quelque sorte. bien sûr Dites-moi, vous avez l'habitude de, suivre des, des à chaque, à chaque, chaque, année. Là, on est resté deux années sans ne pas avoir de couche. Alors, c'est tout à fait normal qu'on soit ici. Oui. Ah oui, avec plaisir. Oui. Il n'y a pas de souci. Ah ben, j'ai Eh bien, ouais, bonne, continuation à vous. Merci Ouais, ouais. Marlène. Ah, ok. tempo, assim, aqui pra Brasília.